Nah di sini adalah suasana di Padang Mahsyar, masya Allah. Kalau kita nak belajar Padang Mahsyar macam mana, ya kan? Ah tak dapat dibayangkan guys matahari sejengkal daripada kepala kita hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat naungan nanti dengan berusaha sekarang ini ya memperbanyak amal saleh memperbanyak istilahnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan semua menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya. Maka daripada itu insya Allah kita akan selamat kelak di padang mahsyar guys. ya Allahu Akbar belum ke padang mahsyar kita masuk ke dalam kuburan aja ya kan kita masuk ke dalam kuburan aja kita masih bertanya-tanya apakah kita akan selamat apakah kita akan disiksa naudzubillah min dzalik semoga kita semua yang menonton video ini dan orang tua kita keluarga kita dijauhkan daripada siksa kubur dijauhkan daripada fitnah akhir zaman juga amin amin ya rabbal alamin Saya ingat masa saya di Madinah dulu ada seorang ustaz bercakap bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat mati dalam sehari itu 20 kali. Ha, ingat kan kalau kita ke Madinah tu Rasulullah ya kan makam Rasulullah, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan makbarah Baqi ataupun penguburan Baqi. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kematian sebanyak 20 kali kita dalam hidup kita ni dalam sehari ingat mati tak? Kadang kita terlupa tau. Ah, ha, kadang kita tak tahu kita nak mati. Betul tak? Ramai orang macam tu. Saya pun terkadang lupa nak ingat eh saya nak mati, saya nak mati. Rasulullah ingat mati tu 20 kali. Kita ha dalam sehari pun tak ingat. <laughs> Seminggu pun tak ingat kita nak mati. Macam mana tu? Bahkan kalau kita ingat mati maka insya-Allah kita akan senantiasa dekat kita senantiasa akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu mari kita istiqamahkan mengingat mati guys sebab mati itu menanti kita. Dan kita sekarang ni sedang berjalan menuju kematian. Oleh sebab itu kita ingat kita ingat supaya apa dalam diri kita tu tidak hanya dunia tidak hanya kebahagiaan di dunia akan tetapi kita juga mengingat kebahagiaan kita di akhirat kelak. Seumpama kita tak ingat mati, maka kita akan sangat-sangat menikmati ataupun bisa dikatakan kita itu terlalu bahagia, terlalu senang dengan kehidupan dunia kita. Maka di situ kita akan lalai kepada akhirat maka di situ kita akan lalai dalam ibadah kita maka daripada itu kita akan lalai daripada berbuat kebaikan sebab kita dah lupa kita dah macam seronok sangatlah dengan kehidupan dunia ini dengan kesibukan dunia kita maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ingatlah mati ingatlah mati ingatlah mati kan sebab apa? Insya Allah dengan ingat mati itu kita dekat dengan Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, di sini langsung saja kita tengok videonya. Let's go. Okay, ini dari Abu Ammar channel guys. Koleksi video pendek kita akan ilmu dan soal jawab agama. Semua kita bangun dalam keadaan telanjang. Allah. Bila bangun tuan-tuan, semua telanjang. Sayyidatina Aisyah tanya Ya Rasulullah Ketika telanjang Tidakkah kita melihat kemaluan masing-masing Nabi kata apa Ketika itu kamu tak mampu melihat kemaluan kamu Dan kemaluan orang lain Kepala kamu pada ketika itu Hanyalah mendongak ke langitnya Masa tu tuan-tuan Kita sedang menanti Apa nak kena kat kita ni Semua duk Masa tu hanya bergantung dengan amalan kita. Ada di kalangan kita tuan-tuan, dia berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Jangan fikir dengan logik akal. Ada yang berjalan perut terburai ikut dosa dia. Ada yang berjalan tuan-tuan keluar darah nanah dan danau daripada kemaluan dia. Ada yang jalan tangan ke bawah, kaki ke atas. Itu mengikut amalan dia. Pada ketika itu tuan-tuan kita akan berkumpul beramai-ramai dalam kitab kata apa? kita akan bersama daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Umat akhir zaman tu siapa? Kita. Kita akan dikumpul di semua umat. Bila kumpul tuan-tuan, daripada umat Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita akan berjalan beramai-ramai dalam kitab kata. Semua umat ni, kita akan cari Nabi yang pertama nama Nabi Adam. Ya Nabi Allah khalaqahu min yadahu. Allah jadikan kamu daripada tangan kekuasaannya isfa' lana berikan syafaat kepada kami bi badril hisab mulakan hisab semua umat kita ni akan cakap sentak bagi mula hisabnya bukan minta masuk syurga mula hisab apa kata nabi adam nafsi nafsi kamu kamu aku aku hari ni nabi adam tak boleh tolong ada tak yang nama adam dalam masjid ni agak-agak adam tu boleh tolong lah. lagi tak boleh tolong tuan-tuan Ni Nabi Adam ni Nabi Allah Khalaqahu min yadahu Allah jadi daripada tangannya Maksud dia kekuasaan Sebab jangan kata tangan tu macam tangan manusia Sebab Laisa kamislihi syai'un Allah tak sama dengan sesuatu Tapi disebut yadahu Daripada tangan kekuasaannya Direct terus Maka minta Nafsi nafsi Nabi Adam kata Kamu kamu aku Izhabu ila Nuh Nabi Adam kata pergi cari Nabi Nuh. Kita berjalan tuan-tuan nak jumpa Nabi Nuh selama 3000 tahun. 3000 tahun tu bukan dunia bang, pak cik. 3000 tahun akhirat. Al-yaumu fil akhirah al-fasanah fi dunya. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kali dengan 3000 3 juta tahun dunia. Bayang tuan-tuan. Tiga juta tahun dunia. Betul tak? Allah. Betul tak? Tiga ribu. Betul tak? Ataupun satu trilion. Sama dengan hutang negara. <laughs> Oh, tak tahu, tuan-tuan kira sendirilah. Aku pun pening tuan-tuan. <laughs> Kan? ni sampai dekat Nabi Adam ni. Eh, Nabi Nuh. Sampai-sampai semua serentak sebut. Ya Nabi Allah. Isfak lana. Bagi siapa kami. Bi badril hisab. Minta mula hisab bukan minta mula nak masuk syurga minta hisapnya cepat sangat nak sampai Nabi Nuh 3000 tahun akhirat sampai-sampai Nabi Nuh kata apa nafsi nafsi kamu kamu aku aku Nabi Nuh tak boleh tolong ada tak dalam masjid nama Nuh <laughs> agak-agak Nuh tu boleh tolong tak tak ada harapan lah Nuh tu pun jangan datang masjid macam mana nak tolong ha, kan? ni Nabi Nuh ni Nabi Nuh kata apa Izhabu ila Musa ha, Pergi dari Musa Berjalan pula Nabi Adam ke Nabi Noh 3,000 tahun Nabi Noh kepada Nabi Musa 3,000 tahun Berapa dah? 6,000 tahun 6,000 tahun akhirat Kali dengan Satu hari 3,000 Tahun dunia 1,000 tahun dunia Berapa? Tuan-tuan Saya pun lemah matematik tuan Sebelum kita kira tu, saya nak lancarkan tabung tuan-tuan untuk uh, masjid ini seperti yang diberitahu oleh pengusi kita tadi. Jadi mari sama-sama tuan-tuan kita buat kutipan derma uh, sempena dengan malam ni. Sila sila. Mana yang kutip? Tabung tadi mana? Dah kutip dah. Jalan. Jalan dah. Saya pun nak buh juga. Ramai yang tak buh lagi ni. Mana tabung tadi? Hmm. Tuan-tuan Pengusi kita baru dua hari lantik ni ha, Alhamdulillah Jadi boh banyak sikit ha, Barulah pengusi ni akan kekal Allah. <laughs> Mana-mana tabung ni? Ha, ah, nampak tu. Ha, ha. Abang Haji kita duduk kalam. Ha, ha, tu tabung tu. Bu, bu banyak sikit tuan-tuan. Ha, untuk uh, apa nama? Uh, masjid kita. Ha, pengusi datang. Tuan -tuan. Alhamdulillah. Dah, dah, dah. Bu, bu, bu. Ramai yang tak boh lagi ni. Boh lah tuan-tuan. Masjid kita ni. Alhamdulillah. Tak dibangun masjid. Kecuali dengan infak tuan-tuan. Betul. Ni masjid ni hebat ni. Dulu buat ni. Kutipan derma ke. Ataupun bantuan. Masa buat ni. Derma orang. Berapa juta agak-agak. Masa zaman tu lah. Amor ah, ya. Amor ah, dah. Berapa ni agak-agak. Zaman uh, Sultan Melaka ke ni. Lama sangat ya. Sebab tu panas tuan-tuan. Aircon tak function. Sebab apa? Tuan-tuan tak bubuh derma. Kalau bubuh tuan-tuan, aircon tu dia laju sikit lah tuan-tuan. Ni nampak satu yang pasang pun. Yang lain tak pasang. Ha. Makcik, sejuk tak? Panas, ah, padam muka. Tak pernah datang? Hmm, datang selalu, sejuk lah insyaAllah. Ha, kan? Ha, ni. Semua tuan-tuan, daripada derma tuan-tuan lah. Ada kipas, ada lampu semua ni. Ada kapet. Kalau tidak, susah tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata akhir zaman, Masajiduhum amirah. Masjid hebat-hebat. Wahia kharabul minal huda. Tak ada petunjuk. Kerana apa? Tak ada program. Alhamdulillah ada fungsi baru ni. Ha, dengan dua hari lantik, jemput saya. Kira okey lah tuan-tuan. Saya ni susah nak masuk Melaka ni. Tapi Alhamdulillah dia dapat tauliah lah tuan-tuan. Dapat kebenaran. Ha, jadi harap-harap berterusan lah. Boleh Masya. mengajar dekat Melaka ni. Tuan-tuan setuju tak kalau saya duduk sini? Setuju, setuju. Tak setuju ya? <laughs> hmm, saya ada travel saya dekat ni. Saya buka syarikat saya, UAK Travel. Ada kafe saya. Semua di sini. Saya cadang nak duduk di Melaka ni. Masya ha, nak beli rumah sini nak duduk di sini. Entah setuju tak terima orang Melaka ni? Kan lahabau betul. Ha, ha tu kena tra- kena training, training. Ha! Kan orang Melaka ni maki dulu. Lahabau tu apa ya guys? Ha, kena training tu kan. Saya oh. jumpa orang Melaka, ustaz lahabau. Apa habau-habau ni? <laughs> Rupanya maki kan. Tapi belagu orang Melaka kan. Saya pergi satu masjid dekat Lebuh Raya. Saya masuk tu, tandas-tandas. Kalau lah dia orang tengok live ni, masjid tu bagus. Saya masuk duduk, ada pantun. Burung merak, ikan lampam. Lepas berak, silapam. <laughs> Orang Melaka hebat dengan pantun tu. Oh, betul, ha. betul, betul, betul. nak pergi, nak pergi nak basuh tangan tu, ada tempat kencing tu kan. Dia, dia buat pantun. Ekor kucing, ekor tikus. Lepas kencing, sila jirus. Betul. Ada masjid ni kalau dia tahu. Melaka, Melaka. Oh, Melaka. Saya ubah dekat tempat saya burung merak, ikan lampam, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam, siapa tak pam haram jadah. Kau tahu boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Bubuh baru kan, baru dua hari nak ni kan. Ambil, ambil bubuh, bubuh. Banyak dia orang berak tak pam. Betul. Ha, kan? Kadang kencing, Allah, tuan-tuan. Ni kita, ni. Derma tuan-tuan lah, tuan-tuan. Eh? Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan bubuh derma ni. Saya saya juga agak ini ya guys, saya berkenaan dengan di masjid ataupun di mana-mana pun. Saya nak berpesan kepada kawan-kawan semua tuh kalau memang jorok dari awalnya gitu susah gitu guys ya setidaknya kalau numpang kencing kalau numpang istilahnya berak ataupun ya tempat buang air besar macam tuh ah disentor di brush lah di bam macam tuh ah, air ya, tak paham juga bahasa Malaysia itu tapi kalau di sini disentor guys ya is disiram macam tuh biar tak pesing biar tak bau lah macam tuh ada juga ya macam tuh lah ini menandakan bahwasannya hanya numpang hanya lewat saja kan dan memang jorok buruk ataupun bisa dikatakan tak baik daripada rumahnya, daripada kebiasaan dia ya kan macam tu lah Jangan sampai macam tu ya guys ya. Jangan sampai ya kasihan yang petugas masjidnya, okay Kat mana tadi? Sampai dekat Nabi Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa kata apa? Nafsi, nafsi Saya boleh ceramah sampai sejam ya Pemusi kata Dia dah masuk sejam lima minit ni nah teruskan nak berhenti? Terus Berhenti kot Terus. Terus. Kah? Ya? Terus. Saya ya, okey kedua pun tak apa. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Saya nak balik. <laughs> balik tuan-tuan. Ha, saya pun lapar, tak makan lagi ni. Lepas ni ada makan tak? <laughs> Ada. Kita cepatkan lagi habis tuan-tuan. <laughs> Lapar tuan-tuan. Ha. Allah. Ha. Saya saja ke termasuk semua? Ustaz saja ya. Ah pada muka hamba. <laughs> saya saja saja. Uh, tak apalah tu tak lawa-lawa tuan-tuan. Orang Melaka okey kalau kadang-kadang tak lawak ni tuan-tuan. Dia lena. Kadang-kadang buat lawak boleh no. Ha, ah, saya bawa jamaah saya di daripada Melaka bulan 1 baru ni. Saya buat lawak. Dia lena. Dalam lena tu. <laughs> saya tak mati. Ha. Ah, Gelak ke lena? Dua-dua. <laughs> Dia lena tapi gelap. Macam ayam biru. Ada <laughs> ayam biru. Ayam biru yang hai. Ayam Belanda, ayam Belanda. Allah. Lepas oh, tu saya tengok dia gelap, saya buat lawak terus. Dia gelap. <laughs> Gelap. Lepas tu dia kata ustaz tak larat, gelap dah ustaz. Gelap sampai nak terkencing <laughs> dia kata. Ah tu. Okey tuan-tuan, sampai dekat Nabi, Nabi Musa. Nafsi nafsi, Nabi Musa kata, "Izhabu ila Ibrahim." Jalan sampai Nabi Ibrahim lah. Berapa lama? 3,000 tahun. Berapa dah? 3,000, 3,000, 3,000. 9,000 ribu tahun akhirat. Bagaimana dengan amalan kita? Kalau jalan dalam keadaan perut terburai dengan dosa. Makan benda tak elok. Ni keluar darah nanah dana daripada kemaluan kerana berzina. Tangan kita tuan-tuan pegang kepala di sini. Kaki naik atas. Macam mana? 3,000 tahun, 9,000 tahun sampai dekat Nabi Ibrahim ya Nabi Allah anta khalilullah tahu tak khalilullah khalil orang paling dekat anta khalilullah isfa' lana bi badrul hisab ni tolonglah kekasih Allah ni tolong ni hisab ni cepatlah kami tak tahan dah apa kata Nabi Ibrahim khalilullah nafsi nafsi Nabi Ibrahim tak boleh tolong ada tak dalam masjid ni nama Ibrahim ada tak Pak Im boleh tolong Pak Im Pak Im pun tak datang. Tak ada harapan. Minta maaf lah kalau Pak Im tak rasa. Ada Pak Im tak? Ada. Pak Im! Lawak <laughs> ah, je Pak Im. Ah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sekarang ni nama Ibrahim tak ada dah. Nama sekarang komersial. Nama pelik-pelik. Nama. Nama Muhammad. Saya nak tanya macam tu lah. Ada tak ni? Sekarang ni nama Muhammad di sini dalam Melaka ni. Ada tak Muhammad atau Ahmad? Cuba angkat. Ha, pengurusi. Muhammad saja. Oh, Alhamdulillah lagi. Ada tak Muhammad? Ha. Lagi? Ha, lagi? Ada tak nama Ahmad? Ibrahim? Cik seorang ya. Lagi ada Ibrahim? Ha, dua lagi? Tak ada dah. Nama Musa? Eh, jarang ada ni. Ada. No, no. Nama Musa agak jarang. Eh, oh, lagi tak ada dah tuan-tuan. No? Nama apa tuan-tuan ni? <laughs> Aduh, bugam abang. Lah, <laughs> Allah. lah. Daniel? Ah, orang perempuan. Aisyah ada Aisyah? Tak ada. Khadijah? Ada juga. Fatimah? ada, Umi Kalsam? Tak ada. Tak ada Eh, nama apa ni? <laughs> Allah Akbar. Tuan. Nama tu tuan-tuan berkat sebab nama Nabi. Nabi Ibrahim. Nafsi-nafsi. Aku-aku kamu. Izhabu ila Isa. Jalan Nabi Isa. Berapa belah? 3,000, 3,000, 3,000. 3,000. 12, ribu tahun akhir Sampai Nabi Isa, Ya Nabi Allah, isyfa' lana bagi syafat hari ini. Mula hisap. Nabi Isa kata apa? Nafsi, nafsi hari ini. Aku, aku, kamu, kamu tak boleh tolong. Izhabu ila khatamun nabiyyin. Pergilah cari Nabi akhir zaman. Siapa Nabi itu? Ni yang kita sebut ni. Nabi Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa Kita pun pergi sampai dekat Nabi Muhammad Nabi Muhammad sedang sujud di hadapan Allah. Jangan bayang Allah dalam bentuk manusia. Tak boleh bayang dengan otak. Otak ni Allah jadi. Betul. Jangan tuan-tuan bayang Tuhan ni macam tu. Oh Tuhan ni duduk atas aras. Macam mana? Atas bangku. Macam kita duduk. Tak boleh bayang bang. Otak kita ni Allah buat. Takkan nak sama dengan yang mencipta. Kita buat kereta. Sama dengan kereta tak? Tuan-tuan buat patung. Sebiji macam Ustaz Abdullah Khairi. Sama juga jerkah pun. Hei! Agak-agak sama dah. Dia tak ada roh. Tak akan sama tuan-tuan. Dia tak boleh ada naluri. Tak sama. Allah cipta kita tak sama. Jadi kita, Nabi duduk sujud. Bila Nabi sujud, Ya Nabi Allah. Ni kita panggil. Irfa' raksaka, angkat kepala kamu. Isfa' lana ya Nabi Allah. Minta syafaat dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat kepala angkat-angkat Nabi tengok-tengok Nabi kata apa haza ummati ini umatku macam mana Nabi mengaku ni anggota wuduk kita bercahaya ha, ni nak bagi tahu sampai dekat Nabi Muhammad Nabi tengok ni anggota wuduk basah bila basah tuan-tuan ada orang basuh sini ini Nabi tak buat kalau boleh tak payahlah kan yang ni tak ada ada orang bubuh dia kata buat buat bila bubuh ni uh, kita tak sakit kepala Nabi tak buat yang tu Nabi tak ada ada orang bertambah kan tak payah Ha, kalau nak bagi lebih tu tak ada masalah. Kita tak jumpa lagi lah. Kalau ada hadis, minta maaf lah. Tak jumpa lagi yang kita basuh ni kan. Ada tak tuan-tuan? Di Arab. Ha, tu tak eh, saya ada. di Arab. Lah, kalau jumpa hadis, bagi tahu saya lah. Kemudian basuh kaki, bagi lebih. Bagi lebih. Dah ha. habis tuan-tuan, Nabi kata, Haza ummati itu umatku. Bercahaya ni. Kita pun pergi, Ya Nabi Allah, isfa' lana. Nabi tak kata apa. Nabi pergi sujud depan Allah selama 3,000 tahun lagi. Allah. Berapa dah? 18,000 tahun. Bila dah 3,000 tahun ni, Allah kata apa? Irfa' ra'saka. Angkat kepala kamu. Was'al tu'tah wasfa' tu syafa' Tanya, aku bagi syafaat. Kalau saya, saya kata apa? Ya Allah, aku datang ke air molek ni Allah ramai yang dengar. Seorang pun tak tidur. Ya Allah bagi semua ni masuk syurga, Ya Allah. Betul tak? Saya akan doa tuan-tuan lah. Ataupun Nabi kata apa? Kalau saya, Ya Allah, bagilah isteri dan anak aku masuk syurga. Mesti itu dulu tak? Lah. Ataupun Ya Allah, aku masuk syurga, Ya Allah. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, umati, umati, Ya Allah, umatku, umat aku, Ya Allah. Umat aku dulu, Nabi ni. Siapa umat tu? Kita semua ni. Allah. Lalu Allah kata, Man fi qalbihi misqala sa'ir minal iman fa akhrij minan nar. Siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji gandum Iman keluar daripada neraka Besar biji gandum Saya nak tanya tuan-tuan Siapa di kalangan dalam masjid air molek ni Dia rasa dia iman sebesar biji gandum Bangun bang Abang pergi balik Abang jamin syurga Tapi kalau tak yakin tunggu sampai habis Boleh tak? ni Keluar masuk syurga Nabi tuan-tuan tak masuk lagi. Nabi pergi sujud lagi. Sujud 3,000 tahun lagi. Berapa dah? 21,000 tahun akhirat bang. Allah kata, irfa' ra'saka angkat kepala. Was'al tu'tah wasfa' tu syafa' Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya, saya kata apa? Ya Allah, aku ceramah lama dah. Ramai pengikut aku. Facebook saya ada kakak 400 ribu. Ya Allah, yang 400 ribu yang like tu masuk syurga. Tuan-tuan like dah? Ha, cepat like. Cepat like. Dia nak masuk syurga ni kan. Instagram dekat-dekat 400 juga. Yang tu semua masuk syurga. Kalau saya. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ummati, ya Allah. Umat aku, umat aku. Allah kata, Man kana fi qalbi misqala, misqala zaratin, misqala uh, qardalin minal iman, fa'akhriju minal nar. Barang siapa ada sebesar syair tadi, gandum. Ni syair ni sebesar biji sawi. Biji itulah. Kita sebut biji apa? Ha? ha, biji sawi iman keluar daripada neraka keluar umat Nabi Muhammad yang iman sebesar biji biji sawi tadi biji gandum biji sawi masuk Nabi tak masuk lagi Nabi sujud lagi 3000 tahun lagi berapa dah 24000 tahun akhirat berapa kali dengan dunia jangan tanya apa 2.6 bilion <laughs> tuan-tuan ni sebut angka menggelak tu banyak tuan-tuan kan? Alhamdulillah Bila Nabi kata apa? Ummati, ummati, umatku Allah kata Man kana fi qalbihi misqala zarratin Sebesar zarah Iman Yakhriju minan nar Keluar Siapa ada sebesar zarah Atom, atom Siapa sini yang sebesar atom Jamin syurga Ada sebesar atom tak? Tak ada Duduk sampai nak habis dah. Sikit lagi, sikit lagi InsyaAllah Ni dah habis semua Nabi tak masuk lagi. Nabi sujud lagi. Allah kata irfa' ra'saka angkat. Ya Muhammad. Madza turid? Apa kamu nak? Ya Allah, man kana min ummati? Siapa di kalangan umat aku? Fi kalamihi, di kalimahnya, kalam dia. La ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah. Siapa yang umat aku ni? Umat aku, maksudnya umat semua. Ada kalimah la ilallah masuk syurga? Maka Allah kata, man kana fi qalbi La ilaha illallah dakhalal jannah. Terus Allah kata, siapa dalam hati dia ada la ilaha illallah masuk syurga, termasuk umat Nabi Adam. Kerana Nabi Muhammad mereka keluar dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Barulah Nabi tunggu depan depan titik sirat. Salim, salim Nabi kata. Hebat nak Nabi. Tuan-tuan pergi ziarah Nabi dah? Belum lagi bang. Kumpul duit pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah Jadi teringat guys Masa-masa awal pertama saya ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbayang di situ hanya ingin ya bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai saya itu mendekat mendekat kepada pagar yang ada di sebelah kiri saya dan di situ biasa perbatasan antara raudhah dengan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengintip, saya mengintip ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Di situ guys, asli saya nggak bisa berkata-kata apa-apa waktu itu karena pertama kali berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dulu hanya mendengar di pengajian di sekolah-sekolah cerita bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam dicaci dimaki dihina dilempari Allahu akbar pada masa itu saya ingat semua. Saya ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berperang dan lain sebagainya. Di mana di situ kecintaan seorang ya yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menitiskan air mata. Di mana di situ banyak sekali orang menangis, di mana di situ waktu saya di dalam Allahu Akbar Tak terasa air mata pun terjatuh guys Karena apa? Saking rindunya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu Akbar Apabila kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikatnya Menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih Ustadz Abdullah Khairi yang sudah memberikan Allah tausiah kepada kita, nasihat kepada kita. Betapa mulianya, betapa baiknya, betapa sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, masuk surganya itu belakangan. Kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah masuk surga semua waktu di yaumul mahsyar ya, maka di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan hanya apa? Ummati, ummati, ummati. kita yang difikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka perbanyaklah solawat guys. Siapa yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang memperbanyak solawat kepadanya. Orang yang senantiasa menyebut namanya. Kalau kita cinta, kalau kita istilahnya sayang kepada baginda Nabi Muhammad sama halnya dengan kita cinta kepada kekasih kita di awal-awal. ataupun di akhir-akhir sampai akhir hayat kita akan terus menyebut namanya. Begitu juga ketika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Senantiasa menyampaikan salawat dan salam sehingga apa kita tetap terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke itu saja video kali ini guys, sangat panjang sekali dan saya sangat senang ketika mendengarkan tausiah ataupun nasihat daripada Ustaz Abdullah Khairi ini. Masya Allah terbaik memang.